για τους Έλληνες, αλλά και όσους πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος δημοκρατίας, έχει ταυτιστεί, λέγω, με την επιβολή πολιτικού πραξικοπήματος στην Ελλάδα. Ήταν στην Προεδρία σας που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά παράνομο τρόπο έκλεισε τις ελληνικές τράπεζες και δημιούργησε την απειλή χρεοκοπία στην Ελλάδα. Ήταν κατά τη δική σας Προεδρία που πετάξατε στα σκουπίδια τη βούληση του ελληνικού λαού που μέσα από ένα δημοψήφισμα με 62% αρνήθηκε την επιβολή νέου οικονομικού προγράμματος καταστροφής νέου μνημονίου είναι στη δική σας Προεδρία που συνεχίστηκε η επιβολή ενός τέτοιου προγράμματος δυστυχώς με την ανοχή σήμερα της κυβέρνησης που καταστρέφει την παραγωγική βάση της χώρας που πουλά τη δημόσια περιουσία και που εξαφανίζει κάθε έκνος κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα. Είναι στη δική σας Προεδρία ότι χάθηκε κάθε ίχνος ανθρωπισμού καθώς συνεχίζονται να πνίγονται πρόσφυγες, μετανάστες στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και εσείς δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Επομένως, κύριε Πρόεδρε του Λουξεμβούργου, και η δική σας Προεδρία αποτελεί μια διάψευση όσων ελπίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού και θέλω να σας πω ότι το μέλλον των Ευρωπαϊκών Λαών δεν είναι μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση που έστω με αυτούς τους περιορισμένους ρόλους για έξι μήνες διευθύνεται. Δεν μπορεί να είναι το μέλλον των Ευρωπαϊκών Λαών ούτε η φτώχεια, ούτε η ύφεση, ούτε ο ρατσισμός, ούτε η μη διαχείριση των ανθρωπιστικών κρίσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. E